એટલે આ પણ તારે ભણા મને આ મારા ઘીરે ચોરી કરવાની શું જરૂર હતી પૈસા ગુડી દેવાય પણ પૈસા હું દઈ દે ભણા મને હું દઈ દે ના પાડી તીન મારીને કાઢો મારી મને હતા સાહેબ ભાઈ માર ખવડાય ન ખાતો તોય ભલા મને આહા બાબા તે મને વઈ જા કીધું ને વઈ જા વઈ જા લઈ ગઈ એટલે બેવી નીકળ વા કીધું ને બેવી ન જા આવજે ખબર પડે એટલે બીક ન લાગતી કોઈની વા મય સે ઉંદરે જેવું મય મને ગાલમાં ઘા કરી લીધો મય લે કાંઈ વાંધો નહીં દીકરા તે મને માર્યો છે ને હજી કાંઈ લોઢે લાકડે તને મૂકવાનો થતો જ નથી હજી અમે એને હજી બદલી નથી જા કાંઈ વાંધો નહીં જા પૈસા કમાવાના હોય આમાં હું પૈસા કમાય કઈ સારું કે તને નથી આવડતું તને શું આવડે છે બે ગયો આમ આમ કરી મૂકી હમણે એક હમણે એ મૂકી છે હવે કા કા હું છે હું બે શું છે પછી ગામમાં કહી દેજે તો કહી દે શું થયું પછી આપણે આબરૂ હોય આપણે તારી એ આબરૂ તારી આબરૂ બે એમ જ છે એ વાત એ હાસી બોલે બોલે અઠાણી હાલ હું નવરી બજાર ઉભી બેહી ગયા તું આય હું કરે નવરી બજાર એ નવરી બજાર નો કરતો હજી એકને મારીને આવ્યો ધમાને કોને ધમાને હું લેવા માર્યો હજી તમને બેને મૂકી આખી કાન મૂડ્યા ધમાન હું લેવા માર્યો હા પગાર નથી દીધો એટલે છે મજન પગાર નો દીધો છે મજન બટેટો જેવડું કા પગાર નો દીધો તારો હમણાં હમણાં મેં સોરી નથી કરી ઘરે તે હવે હું થયું હવે પગાર નથી દેતો હે મારે જાવ પાછી સોરી કરવા હા તે સોરી કેની કરી હતી દસ તોલાનું હાર તો હાલે આવું આપણે ના માન જ કરી માં સોરી માન ના આવું કા તબે જાવ જાવ ના હું એ સોરી ન કરું તો હું એ ન કરું મારે નથી કર્યું અહીંયા તો સોરી હું જ કરી દસ લાખનો હાર એ કઈ શું લેતા જો હવે તો સોરી હું કરી દસ દસ લાખનો હાર તો હું જ લેવા જઈશ અમને ના પાડવી છે પણ છાણા માળા તો સહી કરવા મારે જવું છે દસ તોલાનો હાર ભાઈ પાછો માલો માલ બીની જવું કેવું ના એટલે એ મૈયા આ બાપા કોર આવી ગયો મૈયાનું હા મૈયા એટલે આ એ ટાકો ફેરો નહીં એટલે આ એ ટાકો મૈયા આખો ફેરો મૈયા હિંસ કાંઈ હા મોટરે ચાલુ હે વાંધો નહીં લે એટલે આ મૈયા નહીં આ વરિયારી મારે વાંઠ એવી થઈ ગઈ મૈયાની અને ઓલો મારે માણસ હતો હતો મારો નાનો એવો પણ મારો કામ સારું કરતો હતો પણ એને તમે કાઢી મેલ્યો હવે દાળિયા નાખીને મારે કામ કરાવવું પડશે તે લાય આમ હાલ્યો જાઓ દાળિયા નાખવા જવું પડશે ને અને જો એલા નું આયા હોય ને એટલે ફરી પેલો જો મારું નામ નીકળી જાય હા તમો છે નહીં હા દસ તોલાનો mày હું જ thao, હજી ઓલા cái જ રાખ્યા Yeah, I told them. Oh, you mà mày mày went out? One company? લાય લાય ઘેરે જાઓ મારે પડશે ને આ હે ને ભાઈ ગમે ને હાલશે જ નહીં આ તો દસ લીધે પાર કરું મૂકું નહીં તમારે કેવું ઉઘાડું મયો હા આવી ગયું મયો પગો સડાટતો નહીં હક તું કોણ લે તું આ mấy đứa mày ai lấy chưa mày ai rồi bây giờ mày ai lấy chưa lấy cái đấy cúi ra hả à. à. à. à. nó cho nó đi nó đi đâu nó không được đâu ơi à được được được rồi rồi ખોટું એક કલાક થઈ અમે શું કરશું પૈસો આખો હુઈ ગયો અને ઘરે જવાતું નથી હવે કરો ભાઈ શું બહાર નીકળો કાકા કા કરો શું કર્યું કાંઈ કરો એમ કહો એમ કાકા કા ગોઠવી જાય નીકળવાનું પલંગ ગોઠવી આવી તો હું જાવ થાય જાય તો શું કરું આપણે ભેગા કમા બધા મેં કીધું તું મેં કીધું તું ને કરો હા ભાઈ ધમાલ થઈ ને તમારું બાબા પછી જા આલી નતો નહીં કમાડ ખખડાયું કોક કેમ આવ્યો જવા દે પેલું ઉમર આવી ગયો ઓને પકડવાના તો લાય હવે સાહેબને ફોન કરું અહીંયા ઘરમાં ચોરી કરી ગયા અને એક ઓલો માઠિયાને ઓળખી જ ગયો હા એ મારો ભેરો હતો પેલા મયો પગાર લેતો બહાર હલો હા ધમા એ સાહેબ બોલ બોલ એ માર ઘીરે ચોરી થઈ આવો ખાયો કા કેટલીક ચોરી થાય તાર ઘરે અરે માર ઘીરે તો હે ને ચોરી થયા ઘર લગભગ ખાલી કરી ગયા નો હા કાઈ છે જ નહીં હા લાવ એમાં હું આવો ખાયો આવો હાલતે આવ્યો હાલ આને રોજ ના આવા દી હોય ના અત્યારે જવું તો પડશે હવે સાહેબ મારે ઘરમાં સોરી થઈ હાલો દેખાડો તમને સાહેબ મારી મારી માર્યો મને હા તઈને તઈને ધબધબાયો અને હતા કયા એ બોલો છોકરો છોકરો નહીં હમણાં હા હા એ નો હા કાંઈ વાંધો નહીં હું જોઈ લઉં બે બાજુમાં મેં કીધું તું આનો વાગે માં હું હું તો એકલો જાઉં છું એકલો જાય મેં દેખી લીધું જીએ જીવો માઈનો ની માઈનો હતો હાલ માંગા ચોરી કરવા હાલ તો આવ્યો નહીં એનો હા હતો કે કેમ પેલા માઈનો ઓતો જોવાનો પડક એ ગલા હું મારે

બીજું શું હોય હા થઈ રહ્યું તારા નામનું શું હોય તારે થાય છે ને એ સારું જ થાય છે ધમાન ઘરે ચોરી કીની કરી સમજે પંદર દી પહેલા નથી ફેરી ખોટું ખોટું કરી ખોટું ખોટું દાબો દાબો દાબો દાબો દાબો ઈ જાય એમ કહું આઈ દાબો દાબો આઈ દાબો તો મને શું છે આનો દાબો કયો કયો સોરી માતા હસુ બોલો આ હા હા હું નતો હે એમ કહું હું સાહેબ અમને કઈ મળ્યું જ નહીં કાઈ નું મળ્યું હું લેવા ગયા લેવા હું ગયા તા ગયા શું લીધું કાઈ ને ઘર મઈને ગયા તા રોહડા વઈ લેવાનું હું ને ઈ લેવાનું હું નતો સાહેબ લેવાનું કામ નહીં જાય કામ છે 哎 <laughs> 呀！没